در تار به اینها گوشی های کوک گفته میشه گوشی اول گوشی دوم گوشی سوم گوشی چهارم گوشی پنجم گوشی ششم از پایین به بالا البته سیم ها پرده ها همین هایی که روش انگوش گذاری میکنیم و به صورت عمود بر دسته قرار گرفتن به این قسمت خرک گفته میشه اینجا سیمگیر هست چرم برای پاره نکردن سیم ها پوست رو و پاره نکردن سیم ها پیراهن رو این قسمت رو هم به شیطونک